On, peut le filmer, mais c'est pas. pas pareil. Hein. Ça, vibre un peu. Non, il y a, y a un.